Buenos ah, días. Hola, buenos días. Estoy aquí con Mohamed. Eh, él es viviendo en Sacramonte, en un cueva. Y Mohamed. Ah, Muy bien, un saludo. Todo bien. aquí perfecto. ¿Y cuántos años te vives aquí? Yo aquí ah, aproximadamente siete años. Vale, ¿y de dónde eres originalmente? Yo soy de Marruecos, al norte, de Alosema. ¿Y cómo llevas la vida aquí en...? Perfecto, aquí mejor, está bien, perfecto. Sí. ¿Y, te puedes enseñar tu cueva? Sí, claro, adelante. Sí, pasa. Aquí es la primera cueva. Y aquí siempre hay 18 grados, 20 grados, todo el año. Aquí no se falta calefacción, ni estufa, ni aire acondicionado, ni nada del verano cuando más de 40 grados, afuera aquí la mitad, 20 grados. Del invierno cuando frío, frío, aquí calor. Siempre la misma temperatura. Puede pasar por aquí también. Aquí es, una muestra, como la gente vive en abajo de montaña. Ajá. Igual, que tienen el dormitorio, la cocina, el cuarto de baño. Y aquí a Sacramonte hay muchas familias que viven abajo de montaña, así. Y también aquí no hay humedad, está muy seco porque hay cactus arriba que absorbe la humedad. Ah. Y también eso es la cal. Eso es cal que pintamos cada dos años, cada tres años y bajando solo. Con las gotas del cal, esa cal forma así como las así. Mm. Porque la cal para Espera cueva, otra pintura que no sirve. Vale. Eh, ¿Esto es tus pinturas? una vecina que está aquí al lado que pinta eso. Ah. Esta gente todos son del barrio, de aquí Sacramento y Albaicín, que baila flamenco y canta flamenco. Parece un poco caricaté, pero son de aquí. Ok. Pues entonces, muchas gracias, Mohamed. De nada, hombre. Que lo ah. pasen bien, disfruten en nada. Muchas gracias.